tayo. Ate, ano ka nakaantay. Basit lang. Ah. Taiwan muna. Ay, tayo ko bago ibabang. Okay. Tilapia. baba. pababa. Nakipal parang guyo. ano, ano si Bagbagaw nga ha? Pero nalagal-al. Nalagal-al. Ano yung Bagbagaw nga? Napipintas pa nga to. Ata niya. Pan sa atas, umping sa atas. <laughs> ang ganda. Kakaralaps. Okay na. Kung may sapay, tiniyan din. Ano din? Yung mabuga. Thank you. Stop over na naman. Oh, kapagod. gusto mag-hiking dyan, punta kayo dito. Beto. Beto Chow. Sa mga masipag maglakad dyan, ano pa inaantay nyo? Let's go. Sa <laughs> na yun? Oh, grabe. Ang daming... Ang ganda dito. Kung masipag ka lang maglakad. <laughs> ang <laughs> kasama ko. Besing Besi. Ang daming tao doon, oh. Baka yun yun yung last. Ah. Ay, sa wakas, malapit na. Ayan. Ayan. Pagka uwi ng work, eh, gala. Nako, pababa yan. Tapos pataas. Ah! Ayan. Tapusin na natin ang tapusin. Go, go, go, go! Jayo! Oh, may dadaan. yun, doon kami pupunta. Last, last station. last station. <laughs> inuulit ko guys, kung gusto nyo pumunta dito, madaling madali lang pumunta dito. Basta pag nasa Taipin, Taipei main kayo, ayan. <laughs> Huwag kang magulo. <laughs> Wala ka sa Pinas. <laughs> Taipei main, sumakay kayo ng um, train. Ang sakayan nyo na train is, ano yun? 1148? Eh, nasa kayo. Tumang na kayo. Giveaway, giveaway. Nakalive ka. Ako na lang. Ako na lang. <laughs> Sana all. Uy, ang ganda. Pag ikaw cellphone ka, nahulog ka. Ayun, konti na lang, konti na lang. yung aso. <laughs> Ang galing ng aso. <laughs> Ang galing ng aso. Wala kasama nung anak nito, babae? Ay, yung lalaki? Yung anak niya, nasa ano niya, breast niya? Ayan o. Oh. Saan? Ayan. Okay. Tara Asan si ano? Hoy. Let's go. Tawag si Pina kami. Ano last. Last na. Palimot ka po, diba? Chut, chut. Kapsul. Porta ka. One, two, three. <laughs> Against the light ba? Hindi ka mo. Hindi ka ni Ayan. Tigpas na natin yung malapit na. So, ayun na nga guys. Kung gusto nyo pumunta dito, inuulit ko. Madali lang. Pag nasa Taipei main kayo, um, sumakay lang kayo ng ano, ng train. Hanapin nyo yung rap, ra, Raipang. Ayan, sumakay kayo. Tapos, pag nasa Raipang na kayo, Um, ah! Ayan, nandito na kami. Bilisan nyo, nandito na. Hop! Lighthouse, Pito Fishery Harbor. Kuya, dala-dala niya yung baby niyo. Nandito na kami. Sa pinaka-top. mo na! Ah, doon tayo galing, oh! Joy! <laughs> Parang hindi tayo. <laughs> ah, doon tayo galing. Oh, andito na tayo ngayon. <laughs> nakada picture na kanya. Ano, Nasa ano ba ya? Hmm. Tapos walang tiyak lang Adik yan, adik. Adik sa selfie. okay, let's go. Let's go, guys.